はい दियो सुन्तला कसरी हो हजुर सुन्तला कसरी हो ini juga nih kalau kecuali tinggi soalnya merasa kalau ya ya di sini ya aku mau mau Thank you. पाइयो बाह्र सय